Saluton kai bon venon an Janova. Zamenhof a medito. Hodio mi volas legi kun vi parton de la parolado che la sepa congresso 1800 de cuno in Antwerpeno. Kiam Zamenhof parola sprivola pucco. Mi essa si pagio quarcent quar. Kai la demando qui un Zamenhof starigas salga simem estas kial vola poco pereis caien la cefa respondo vola puc pereis cefe pro uno grava eraro qui un gibe daurinde en havis absoluta manco de natura evolui povo Cun ciu nova vorta o formula lingvo devis constante dependi de la decido e de unu persono, au de facile inter si mal pazonta personaro. Ciel sur bastono plantita enteron, nova i brancioi cae folioi ne povis nature cresci surgi. Sed, devis esti constante sculptatai cae algluatai. Se existus tiu eraro, quum correcti oni bedaurinde ne povis? Vola puc neniam pereus, ca in iciui non versaine parolus vola Bone. Estas tre interesse la umi rimarchi la facton che Zamenhof substrecas che nestis eh, esperanto quiu mortigis la volapucan movadon, sed linguistic flanque estis vola puco mem quiu sin mortigis facte. Cial? Char, por esti vera lingvo, reala, vivanta lingvo, oni devas havi codon quiu ne dependas de la lia persona. Do, tio estas laumitre grava. Punto char mult foie e la extera mondo oni pensas che esperanto estas la lingvo de Zamenhof sed tio ne estas vera aserto Zamenhof nur estis la iniciatoro de la lingvo, sed li antau vidis che la lingvo, la proiecto, la lingvo proiecto, havu la chanson evolui sen depende de li. Char la regulo est suffice clarai por permessi la aldonon de novae vortoi. Caedoni devas memori pretio chart quel foie mi vidas che la ne diru mal per mal permessiga sinteno de multa esperantisto e alla nova vorto e kai al experimento e mal faciligas la feron de esperanto char homoi perdas confidon en simem kiam ili volas lerni kai usi active la lingvon. Kai do per digi la memfidon al iu alia parolanto signifas namagi la tutan esperantistaron au almenau la tutan parolantaron. Do, bon volu, vi correctas clarigi la chialon cae permessi alla correctato mem compreni por eviti estontezza la eraron. Tio la umia estas ege grava afero. Cer ali ni estas kiel la kiel iris Zamenhof la malpazzonta personaro malanta o la lingua ja, kelk foie povas okazi tion, ču ne? To, ni mi meditu pri tio, ču ni estas malpacontai, au ču ni estas suffice, ni diru, helpei por helpi al homoi paroli la lingon. Jen, o caso por cum mediti. Do, gis morgao, dan cum provi attento, cae ciel ciam, antauen, sen fine.